我的朋友思思最近工作压力特别的大，有一天睡午觉起来，清醒之后竟然全身没有办法动弹，就像鬼压床了一样，这是怎么回事呢？鬼压床的学名又叫睡眠瘫痪症，是睡眠障碍中的一种，主要表现有三个：醒了，但是不能动，呼吸不畅。 甚至有一些病人还会出现幻觉。我们睡眠的时候，除了大脑进入休息状态，大脑还会发出指令，对于我们的肌肉收缩产生抑制的作用。出现睡眠瘫痪症的时候，就是我们大脑虽然清醒了，但是对于肌肉的抑制并没有解除。其实出现睡眠瘫痪症的时候，只要静静的等待，不要慌张，等待我们大脑对于肌肉的抑制作用解除，就可以缓解了。 我的朋友思思因为失眠去看病，医生说她这是失眠伴有焦虑的一些症状。那么，到底是失眠引起的焦虑，还是焦虑引起的失眠呢？失眠与焦虑的共病情况非常的常见。失眠可以诱发焦虑的情绪，而焦虑则会加重失眠的症状，两者之间因果难分。 所以，对于思思这样的患者，一定要同时治疗失眠和焦虑，才能达到双管齐下、根治的效果。我的朋友思思最近每天可以睡七到八个小时，但是仍然觉得非常的疲乏。去医院看病，医生说他这也是失眠的一种。那么，到底失眠是指什么呢？ 那么失眠的症状呢，主要是指我们对于睡眠的质量和睡眠的时间的不满意，具体又包括入睡困难、维持困难以及早醒。那么失眠障碍呢，是指我们这些失眠的症状达到了诊断的标准，并且引起了一些社会功能的缺失，譬如说影响到了我们的学业、工作、正常的社交等等。 所以，像思思这样，虽然每天睡了七八个小时，但是由于睡眠质量不过关，仍然影响到了她的工作和生活，影响到了她的正常的社会功能，也叫失眠的一种。最近啊，我的朋友思思遇到了一点小麻烦，她的奶奶总是因为睡不着觉，凌晨两三点钟的时候在家里做清洁打发时间。思思呀，总想把老人家带去医院看看病。 可是老人家总说年纪大了都是这个样子的，睡眠都会少一些。那么真的是这样吗？其实呀，人类从成年开始，夜间的睡眠时间一直都是八个小时左右的，只是睡眠结构可能会有一点点的不一样。老人家的深睡眠会比年轻人的深睡眠的时间呢稍微短一些，但是呢，总体夜间睡眠的时间长短都是差不多的。所以如果家里的老人睡眠特别的少， 完全影响到了他的夜间休息的时候，一定要带着老人家早点去医院就诊哦。只有睡眠好了，家里的老人身体才会更好。我的朋友思思最近睡眠不好，听说喝热牛奶可以帮助睡眠，那么为什么呢？因为牛奶中富含一种叫做色氨酸的氨基酸，有助于褪黑素和血清素的生成，而这两种物质的释放可以帮助大脑进入放松和睡眠。 所以，睡前一杯热牛奶有助于睡眠哦。